токтун жылуулук химиялык магниттик механикалык аракетин карасак андагы мисалдарда биз электр тогунун жумушун ар башка түшүнчүбүз металл өткөргүчүн ысытуу металл нерселеринин тартылышуусу тогу бар рамканын айлануусу жана башкалар бул мисалдын баары электр тогунун жумушуна мисалдар электр чынжырда зарядталган бөлүкчөлөрдү кыймылга келтирип электр тогу жумуш аткарат а барабар у көбөйтүү и көбөйтүү т деген формула чыкты бул токтун аткарган жумуш формуласы жумуштун бирдиги джоуль